Hakka İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'a göre rüyada anka kuşu görmenin dört tabiri vardır. Bir hakim, iki büyük şahsiyet, üç yöneticilik, dört ise güzel kadın.